有人写嚟屌阿爷，话点解好似仲未响呢个频道播够过泰国国歌。哦，阿爷话佢都按够，嗰首仲圣歌。令神咪就系我哋前攞王国嘅国歌咯。依家嚟翻烂坛响泰国听，我知。 系中华民国二十一年，嗰班响法兰西读史片，军佬翻嚟添咯，搞残害人害物嘅布衣革命，退翻帝制之后整出嚟嘅怪鸡哥仔，阿爷系上咗年纪嘅人，唔肯七中意听见叻手几嘢，事关今日占攞时，不时都搞军事政变，就系当年布衣革命，苏州市。 谂下旧摆设攞，仲系帝国时代几冷巴捻七捻币，就好似仲系国民党时代嘅中国一样。可惜安定背后，总系有人系树格格做做。 some more.